менің есімім өмірбай гүлзада сәлімқызы мен магистральный тұрғын кешенінің құрылысын атқарған адаммын бүгіндікке біздің енді өзім бірталай өмір кешіп 2016 жылы барлықтарымызды өзім соған соған сенімдімін сенімдімін де және солай білемін бізді әділсіз ә, соттап жіберген соттап жіберген еді а бүгіндікке міне төрт жыл мысалы бас бостандығымыздан айырылып қайтып келгеннен кейін әлі күнге дейін біз өзіміздің ә, дольщиктеріміз дейді да үлескерлеріміздің проблемаларын шешуге өзіміздің э, үлесімізді қосып отырмыз 42 адамның проблемасы бүгіндікке бүгінгі күнге дейін шешілмей тұр түбінде сол жәбірленушілер объектін алған жәбірленушілер басқа жәбірленушілерді жәбірлеп жүргенін мысалы бүгінгі, бүгінгі таңда астана қаласында э, өте осындай жағдайлар өте көп былай қарасаң астана қаласы осы э, проблемный объекттердің отаны сияқты алматы қаласында проблемный объекттер аз басқа қалаларда аз біздің осы астанамызда проблемный объекттер осы таусылмайды ең осы проблемный объекттердің басын 2000 қанша 2007 жыл ма 2006 жылы бірінші сергей михайлович хорошунның кезінде басталып кеткен және осы, осы сергей михайлович хорошун зам акима әкімнің орынбасары болып қала бергенше осы проблемный объекттердің саны азаймайтын бүгіндікке хорошун әкімшіліктен қала әкімдігінен кетіп отыр не байқап жатырмыз проблемный объекттер жоқ сотталып жатқан застройщиктер жоқ біздің барлықтарымызды соттап жатқандар бір ғана схемамен акимат өздерінің астана строй инженеринг деген компаниясы бар акимат өздерінің инжинирингтерді технический аудиттерін сметаларын өткізетін компанияларын э, нелерге полицияға өздерінің адамдарын беріп компанияларын бұлар компания бұл, компания, компаниялар біздің құрылыс салған объектілеріміздің ә, технический аудит дейді ғой сол техникалық аудиттерін жасап мұншама ақша құю керек еді бірақ мыналар мұншама ақша құйып қойыпты деп сөйтіп бізге барлықтарымызға ә, растрата жасап жатыр жасап жатқан 2007 жылдан бері сотталған қандай да болсын застройщиктің ә, құрылысшының үкімін ашшы приговорын бірінші көретіні мынандай дүниясын тәркілеу мынаны алып кету мынадан мынаны конфискациялау мынаны тағы да бірдеме қылып алып қою біздің өзіміздің ойымыз енді біз қазір үлкен репортаж бұмен дайындаймыз біз түсінеміз біз де мысалы бір жағынан түсініп отырмыз біз үлкен системаға қарсы шығып отырмыз заңсыздықтың шеңбері бітпейді заңсыздық әр затта бізді қалай ә, кінәлі деп тағайындағаннан бастап ә, дүниямызды ә, біздің объекттерімізді қалай алғанның өзі бұл бірталай ә, хикая здесь врагов нет вроде шерсть мы живем в одном доме мы должны этот дом вместе вводить в эксплуатацию бля 400 миллионов сами Подруга, приходите, подруга, подруга, подруга, приходите. Вы, вы не вы арестных все. Мы, а, они сдают наши, пар, наши места, помещения. Ну почему ваши? Ну это же наши парка места. Оставьте, не Божня, Божня, Божня. Вести. енді бұмен қазір басқа отырған застройщиктер бар шыққан застройщиктер бар кім қорқады э, жүйеге үкімге э, жүйеге қарсы шуға, кім өзінің ақталғанын әділсіз сотталғанын дәлелдеуге ұмтылған біздің де сондай ер адамдарымыз жігіттеріміз бар былай қарасаң әкімшілік әрдайым мына сергей михайлович хорошун дейді ғой соның уақытындағы бұл соның уақытында болған проблемный объекттеріміз ғой барлығы ең қызығы ақшаның қаншама осы проблемный объекттердің ә, барлығына акимат ақша бөледі сол бөлінген ақшаны кім бөледі арасында сол біздің объекттерімізге бөлінген ақшаның ә, мысалы қайда кеткенін қалай кеткенің есебі бар ма жүргізіп жатыр ма әрине мысалы ең қызығы әрине өзімнің объектім бойынша айтайын фасадына айтарлық ә, бізді соттағаны мысалы 54 миллион теңге біз жұмсап қойыппыз бірақ 27 миллион теңге мәселен жұмсау керек едік деп бізді соттайды да 54 миллион минус 27 миллион а 30 миллионды ұрлап алып кеттің дейді да соған сені кінәлайды бірақ өздерінің бүгіндікке мысалы бөліп жатқан фасадтың өзіне ақшасы мен кішкене сол суммасын естігенде шашым тік тұрды тек қана төбе мен фасадты жабу үшін 270 миллион ба 247 миллион теңге ма қаржы бөлінген сонда менің біздің мысалы үкіміміз бойынша иә айып үкіміміз бойынша мен 54 миллион жұмсасам бұны бұлар ұрланған ақша деп тауып сонда өздері қанша 10 есе ақшаны біз түрмеге қамалып кеткеннен кейін он есе ақшаны бөліп жатыр біздің комплекстерімізге әрине бәлкім осы ә, застройщиктердің проблемасы 2016, 2006 жылы басталады барлық әкімшіліктен бұл тек қана адамдардың құрылысшылардың біреуді алдап жеп жеудің амалында ғана құрылыстарын атқармайды ғой Э, әрине енді әр үкімнің әр ситуацияның өзінің бір түсініктемесі бар мен э, осы тек қана өзімнің жағдайым бойынша өзімнің хикаямды ғана айтып жатырмын ә, сонда бізді проблемный объект болуға акимат өзі әкеп соқтырды әрине тағы да бұл өзіміз бөлек интервью дайындап бұны документальный фильм ретінде Э, дайындап барлығын осы дәлелдемелерін келтіріп халыққа біздің халыққа жария етеміз менің сотталған себебім мына 13 магистраль бойында жилой комплекс магистральный деген тұрғын үй кешенінің құрылысын атқарғанмын сол құрылысын атқарғанда ең бастысында мына келісім шарт бойынша маған менің партнерім машуров валим деген көбісі оны таниды мына бутиков дмитрий борисович деген қазтехбетон э, қазтехбетон продукс деген компаниямен таныстырады бутиков өте керемет құрылысшы саған сол үшін гарант беремін бұны өзің жұмысқа жұмысқа алып не генподрядқа алып келісім шартпен жақсы баға береді дегеннен кейін әрине біз барлығымыз енді арзандау жағдайды қарастырамыз ғой арзан жерді іздеп жүреміз сөйтіп сол кастек бетон продукс деген компаниямен келісім шартқа отырып құрылысымызды бастаймыз не керек құрылысын уақытында аяқтаймыз бір жарым, жылдың ішінде екі блок 18 қатарлы екі комплексті бітіреміз ә, әрине соңында құрылыс біткеннен кейін сол кастек бетон продукспен үлкен ара, арамызда үлкен араздық пайда болады келіспеушілік пайда болады сөйтіп біз сотқа шағымданамыз сотқа шағымдануымыздың себебі бутиковтың бетон продукстың жасаған құрылысы атқарған құрылысы ә, сапасыз болып шықты үйдің фасады сапасыз болып шықты және ә, мына благоустройство жағынан мына паркинг жағынан сапасы төмен болғандықтан біз сот э, сотқа шағымданып шағымданып сотты жеңеміз және бір ә, бізге кастек бетон продукстан ақша өндіреміз да сол сапасыз үй үшін бірақ енді ол ремонтын бітіру керек болды ғой құрылыстарын бітіре беремін және сол уақытта да сол уақытта үшінші блогымыз бізде магистральный жилой комплекс деген бұл үш блоктан тұратын ә, тұрғын, тұрғын кешені біздің магистральный э, тұрғын кешеніміз бір бұл үш үйден тұратын ә, тұрғын үйлер ансамблі ә, сол бутиков пен бутиков дмитрий борисович мына кастек бетон продукспен бірінші екінші блокты бастаймыз да э, соның ақшасын төлеп отырамыз үшінші блок үшін үшінші блоктың құрылысын атқару үшін оған 14 пәтер береміз 14 пәтердің бағасы 161 миллион үйдің құрылыс үй үшінші блоктың э, бағасы 1 миллиард болатын 1 миллиард 300 ау деймін енді 160 миллион э, аванс беріп бұл бірталай каркастың Э, каркасын көтеріп, көтеріп тастайтын баға еді Жет, каркасқа жеткілікті баға еді сол э, ақшасын төлейміз бірақ э, кастек бетон продукт сол пәтерлердің барлығын сатып жіберіп ақшасын құрылысқа құймай кетеді түбінде бірінші екінші блокты сапасыз көп брактармен дефекттармен бітіреді үшінші блоктың ақшасы желініп кетеді қайда екені түсініксіз болып кетеді біз департамент полицияға шағымданамыз мен өзім мына атлант инжиниринг менің компаниям ә, департамент полицияға шағымданамыз бізді ол жақта жәбірленуші деп ә, тағайындайды да біз басқа құрылыс компаниясын басқа подрядчик алуға енді мәжбүр болып қаламыз фасадында жасап ә, фасадында өзгерте бастаймыз басқа подрядчик мына үшінші блоктың құрылысын атқара бастайды акиматтан ешқандай көмек жоқ тек қана подножкалар қойып отырады әрдайым подножка қойып отырады ешқандай э, бір не бір құжаттарды мынандай мынандай үйдің құрылысының тез біткеніне немесе ә, мына ә, госприемкасы болуына мынандай бізге құжат керек деп шағымданасың ғой немесе бір арыз жазасың ә, э, мвк ға барасың әрдайым тек қана біз отказ алатынбыз біз мысалы бірінші екінші блокты ә, эксплуатацияға тапсырып тастау үшін акиматқа сегментация жасап үшінші блокты бөлек бірінші екінші блокты экс, ә, бірінші екінші блокты халықтарға ә, беріп тастайық деген едік бірақ менің 2015 жылғы 2015 жылғы акиматқа жазған қаншама шағымым бар тек қана акимат болсын прокуратура болсын тек қана отказ беретін бірақ 2017 жылы бізді түрмеге қамап тастағаннан кейін тап менің сұрағандарымды басқа дольщиктерге жасап берді ақыры сөйтіп сегментациясын жасап мынаны бір ә, нелерге ә, жск ариста успех дегендерге береді басқасын басқа жск ға беріп қояды а халық халық үшін халық деген ешқашан детальдарын білмейді ғой халық ешқашан детальдарға ә, мән бермейді басында тыққысы келмейді тіпті оны мысалы біздің приговорымыз 222 бет приговорымыз сот үкімі мен әрдайым айтамын осы сот үкімінде өмірбай өзі жеке басымен қалтасына мынандай ақшаны салып қойды деген бірде бір абзацты оқып маған көрсетіңізші дедім біздің үкімімізде а, признана виновной потому что оказала содействие машурову оказала содействие машурову растратила деньги в интересах машурова деп сөйтіп жазып қойған енді білмеймін не болғанда да қалай болсын әділсіз сот шешімімізді міндетті түрде бұзамыз деген сенімдемін сенімде емес білемін себебі біздің сот шешіміміз соншалықты мына ә, соттың болсын ә, прокуратураның болсын ә, мына мвд ның болсын қателіктері тек осы қателіктері мына қара матаның үстінде ақ жіппен тіккендей барлығы анық көрініп тұр мен қаншама мысалы сот кезінде ә, құжаттарды құжаттарды сотқа тапсырыс еткенмін бүгіндік енді абзал сен де біздің қағаздарымызды көрдің бүгін мына акиматта болдық бұлардың да позициясын көрдің сондықтан мысалы бүгіндікке барлық адамдардың енді қасымыздағы юристердің көзі жетіп жатыр мысалы бүгін келіп өзіміздің талабымыз мына басқа жәбірленушілерге объекттерімізді бергеннен кейін енді ол жәбірленушілер сол комплексті алып алғаннан, алып алғаннан кейін ішінде енді бастады да бір бірімен қырылысып жатыр дүние үшін қырылыс енді жәбірленушілердің арасында болып жатыр ә, бұлардың қырылыстарын былай байқап қарасаң бір договоры незаконный дейді ә, ана өмірбай бұл мен бұл алдап кетті дейді тіпті тұрғанда митингке шыққанда әкім мырза талабымыз қабылдаңыз неважно біз мен өзім ә, астана қаласына ә, бірталай еңбегім сіңген адаммын ә, бірнеше мына астанада проблемный объекттерді өзім құрылысын бітірген адаммын иә мен білем қазір мысалы сіздің эфиріңізде талайда не дейді қазір жаңа сөз шығыпты ғой хейт деген шыға береді мен қорықпаймын бәлкім бұл астананың тарихында бірінші рет шығар осылай застройщик сотталып келген застройщик өздерінің дольщиктермен дальше жүгіріп проблемаларын шешіп жатқан бірақ мен осындай шараларға баруға мәжбүр болып тұрмын абзал сен өзің біздің біздің видеоны таратқаннан кейін өзің оқыған шығарсың алдыда өмірбаяндай өмірбай мынандай ұрлықшы үйтті бүйтті енді ол халық айта береді әрине а, мен әрдайым айтам барлық халықтың көбісін тыңдасаң бұлардың көзқарасы басқа мысалы тек қана осы ә, жск ның арасында білмеймін енді бір бес алты жеті сегіз он адам өздерінің көзқарастары болар барлық адамдардың көзқарастарын өзгертуге мен ондай өзіме алдыма ә, арман қойып тұрған жоқпын менің өзімнің мақсатым әділдікке жету себебі мен бұл істе ә, біреудің ақшасын ұрлады жеді Э, сосын мошенничество жасады дегенмен мен мен бұл сөздермен ә, э, келіспеймін және де бүгін мысалы елорда құрылыс компаниясына айтып жатырмыз ә, газ екеуіне адамдарды қабылдап алыңдаршы адамдарға бірдеме қылып проблемаларын шешіп беріңізші сіз түсініп тұрсыз ғой мысалы бүгін елорда құрылыс компаниясына біздің үкіміміз бойынша тәркіленген ә, біздің ә, мүлкіміз мүлкіміз мысалы екі есе артып тұр мысалы адамдарға 42 адамның саны кіш, несі кішкене ғой әрі кетсе 42 адамдікі 400 миллион болар сонда бүгін елорда құрылыс компаниясы не айтып жатыр жоқ біз бірінші мемлекеттің халін ойлап тұру керекпіз бұл ақша нұрлы жерден бөлінді бұл ана жақтан бөлінді мына жақтан бөлінді мен егер сендерді қабылдап жақсы біз келісімге келеміз біз э, Э, бұның мысалы біз мүлікті артық алып кеткен иә түсініп тұрмыз көріп тұрмыз біз қабылдаймыз э, деге, қабылдаймыз деп айта алмаймыз деп айтып тұр ғой менің сұрағым мынандай жақсы адамдар ертең келеді сен қолдайсың ба сот кезде жоқ мен қолдамаймын дейді мен қолдамаймын білмеймін енді осы қашан осы позиция өзгереді мысалы біз бүгін айтып жатырмыз нұрлыбек сен түсініп тұрсың ғой бұл мысалы сен көріп тұрсың ғой әлдеқайда суммасының жоғары болған саған адамгершілікпен мысалы жай ғана иә дұрыс амалын табайық иә біз сотта қабылдаймыз ең басында адамгершілік әділдік бұл бірінші орында бірінші нұсқада тұрған деп сондай ә, сондай мысалы сөзін айтса болады ғой жоқ мен қалай болса да иә мен көріп тұрмын иә түсініп тұрмын бірақ мен ештеңені қабылдамаймын ештеңені жасай алмаймын үкіметке қарсы шыға алмаймын дейді сонда үкіметтің өзі бұл э, электорат деген бұл әр адам әр э, қазақстанда тұрып жатқан қазақстандықтар бұл үкіметті құрайды бұның мысалы совокупность дейді ғой орыстар бұның жинақысы бұл э, қазақстан үкіметін құрайды сонда әділ ә, мысалы мына ситуацияның әділсіздігін біле тұра бұл жоқ ә, мен қабылдамаймын Э, бізге кеткен мүлік бізге кетті біз э, э, үкіметтің ақшасын қайтару керек біз 130 миллиард деді ма қанша миллиард ақша осы құрылысқа бөл, бөлінді біз бұны жасау керекпіз дейді жақсы онда не үшін елорда құрылыс компаниясының миссиясында а, проблемалық объекттерді бітіру жәбірленушілердің проблемаларын шешу деп не үшін жазылған не үшін мына өтірік әңгімелердің барлығын ысқырту мен шын айтсам соны түсінбеймін бұның қажеті не сонда сенің айтқаның мен жазғаның жасағаның барлығы келісіп тұру керек қой сен айтқанда ә, басқаша айтасың жоқ мен тек қана үкіметтік үкіметтің жағдайын жасаймын дейсің мен бұдан зарплата алып отырмын дейсің ә, несінде сайтын ашсаң миссиямыз проблемасын шешу енді сөздері әдемі керемет жасағандары енді әрдайым мысалы қырық екі адамға подножку көріп қойып отыр ғой бір ғана проблема бір ғана айтатындар бар вас же обманули маған көрсете береді и ладно құрсын деймін обманули обманули болсын адамдардың дүниясын бере қойыңдаршы мүліктерін беріңдерші бірдеме қылып соны шешіп беріңдерші мысалы біз шынымен де мен өзімді кінәлі кінәлі өзімді бірдемені ұрладың жедің деп сондай ішімде хотя бы бір сезімім болатын болса мен жүремін ба осындай адамдардың арасында кетіп қалмаймын ба басқа бір жерге тыныш өмірімді жасап өмірімді өткізіп жүрмеймін ба жүрміз ғой осы адамдардың арасында сондықтан көрейік енді акиматтың қандай шешім қабылдайтынын не жасайтынын бірақ бүгін елорда құрылыспен көрдіңіз кеше кішкене енді басында газ сөзге келіп қалдық бұлардың көзінде сен әрдайым қылмыскерсің қазіргі міне проблема бар мен айтам дүния барлығы дүни, мысалы тәркіленген дүния көп дүниялардың мүліктің барлығы тәркіленген барлығы осы елорда құрылыс компаниясына кетіп отыр ғой и бере қойсаңдаршы 400 миллиондық проблеманы жауып социальный напряжение дейді ғой осы социаль, социалды вопростардың барлығын жауып сонда мен мен де мысалы аузымды ашпайтын едім ғой артық маған да мысалы бұл қызықтырмайды өстіп жүріп ескі жабылмаған гештальтты әлі бүгінгі күнге дейін көтеріп жүрген маған да мысалы ә, керек емес зат мен бұдан бір тиын тауып жатқан жоқпын тек өзімнің таза атыммен бұл жағдайда тек қана өзімнің артымның таза болғанын қалаймын да және өзімнің бізді соттаған үкімнің заңсыз екенін және біз жазықсыз сотталып кеткендер деп санаймын санаймын емес мен бұны білемін және міндетті түрде өзімнің соңғы өмірімнің соңғы күніне дейін бұл өзімнің позициямды ұсталып және өзімнің бұл ситуацияда кінәлі емес екенімді мен ә, міндетті түрде дәлелдеймін өзімнің соңғы күніме дейін өзімнің соңғы деміме дейін бұны дәлелдеуге күресімді тоқтатпаймын себебі біз мен сөздің шынына келгенде ештеңеден қорықпаймын біз несінен қорқамыз біз ештеңеден қорықпаймыз біріншіден енді не атымыз бүлінді былай қарасаң жазықсыз сотталып төрт жыл уақытым текке кетті төрт жыл уақытым бос кетті ә, дүниямызды алып кетсе де әйтеуір ақылымызды алған жоқ құдайға шүкір оннан ә, одан да артық жақсы боламыз деген сезімдемін жоғалтатын біз үшін бағалы ештеңе қалмады тек қана енді осы қалған күндерімді өзімнің таза екеніме ә, ешқандай біз алаяқтық жасамағанымызға ешкімнің ә, артық дүниесін алмадық деген мен өткізуге дайынмын бәлкім бұл системаны ауыстыратын біздің қазақстанның жүйесін ә, бәлкім ауыстыруға да үлкен әсері тиер бәлкім мен қасыма да ә, сондай өзім сияқты батыл ешкімнен қорықпайтын еш, ештеңеден қорқпайтын батыл басқа да азаматтар табылар осындай басқа да құрылыс компанияның компанияларының егелері де шығар иелері де шығар оған сондай сенімдемін ал не деймін басқа дәл біздің астананың өз басында бас қала ғой енді астанамыз бас қаланың өзінде осындай тұрғын үй мәселелері өршіп кеткен алданған адамдар жеп кеткен жаңағы құрылысшы компаниялар неге көп оның үстіне бақылау жоқ па антикоррупция жұмыс істемей ма акиматтың негізі проблемалардың барлығы байқап көрсең тек қана осы қарашуның кезінде басталды қарашун деген кім ол қарашун деген осы астана қаласының құрылыс ә, жағынан иә әкімнің құрылыс жағынан орынбасары бірінші орынбасары тек қана осы қарашун әкімшілікте отырған кезден соңғы күніне дейін осы проблема ә, дейді, жилищная проблема дейді ғой тұрғын ә, үй кешендерінің проблемасы бітпей қойды хорошунның кезінде осы хорошунның құрылыста құрылыс басқарғаннан бастап 47 адам сотталып кетті мошенниктер деп дольщиктердің ақшасын жеді деп а дольщиктер бұл қарапайым халық үлескерлер оларға Э, олар ешқашан несіне нүктесіне дейін мәніне дейін ешкім бармайды ғой жетік санасы бар адамдар бұлар тіпті приговорлардың барлығын ашып шынайы әділ көздермен қарап оқитын болса барлықтары жақ барлықтары көз жететін еді көз жеткізер еді әрине мысалы менің дольщиктерімнің арасында да сондайлар бар барлығын түсініп тұратын бірақ оларды мысалы мвд ның кезінде оларға былай айтады егер сен жәбірленуші болып болмасаң жәбірленуші болып сен саған қазір сондай статус бермесек сен өз квартираңды немесе өз дүнияңды ала алмайсың дейді олар айтады неге дейді және ол сонда олар мың сегізінші жылы 2008 жылғы постановление правительствоны көрсетеді номері 1034 ау деймін есімде жоқ қазір ол жақта былай жазылған если объект признан проблемным то ә, дольщик должен быть признан обязательно потерпевшим егер де потерпевший статусы болмаса оған пәтер берілмейді сондықтан мысалы бізде қаншама объекттерімізді тартып алып жатыр алып кетіп жатыр жск құрғыздырады да жск ға сол объекттерді береді сосын сол жск ға мынандай қылып ақша бөледі және оны ә, атқаратын строительдері застройщиктер мысалы үлкен мысалы 2 миллиард ақша э, бөлінді делік сонда не нұрлы жердің бюджеттің ақшасы ғой соның барлығы э, екі миллиард ақша бөлінді де, э, деп айтайық сол дольщиктер өздері подрядчик тағайындайды дейсің ба жоқ акимат предлагать етеді немесе акимат береді осындай адаммен осындай компаниямен ә, сіздер келісім шартқа отырасыңдар а оның артында бұл адам кім бұл қандай қарым қатынасы бар акиматқа шынайы бағасыз құрылыс бағасы қанша екен бірде бір адам ішіне терең кіріп бұның барлығына ә, қарады ма жоқ қарапайым халықтың жұмысы жоқ пәтер пәтер уақытында алмады ма а проблема бітті мынау жаман мынау жаман бұл да біздің біздің қауымның біздің осы қазақ қазақ елін елі қауымының жоқ тіпті қазақ елі емес бүкіл дүниежүзі қауымының проблемасы бұл барлығы неде адам барлығымыз адамдардың барлығы ұйқы, ұйықтап жүреді ұйқылы сана деген сөз бұл сен саған не айтты соған сендіңді жүре бересің егер сен өзің а иә ұйқылы сана бұл құлдық сана ұйқылы сана бұл құлдық сана көне береді не береді көне дүние жүзі бойынша да осы егер адамдар кішкене бұған басқаша қарайтын болса егер а, кішкене ойланып санасын қосып байқайтын болса көптеген заттар анық болып көрінеді сондықтан ә, әрине біздің мысалы застройщиктер ә, жанар сен түсін Э, құрылыс саласы бұл үлкен ақша құрылыс саласы бұл ең үлкен қаржылардың саласы совет кезінде неге былай айтылған если хочешь воровать иди стройку деп ұрлық жасағың келсе стройкаға бар дейді да мысалы есіңдер ма сөйтіп сондай орыстардың айтатындары бар еді неге себебі бұлардың қазір мысалы көріп жатырмыз ғой қағаздарын танысып жатырмын көбісін маған бермейді мен кейбір дольщиктер арқылы шығарып аламын бұларды маған үкімет бермейді акимат маған бермейді какая вам разница дейді я говорю как какая разница сіздер мен сотталғаннан кейін менің экспертизамда 41 миллион теңге бітпеген жұмыстар деп жазылған сіздер 10 айдан кейін 380 немесе 347 ма енді несі ода емес 300, мың, 300 миллионнан астам ақша бөлесіз менің объектіме қалай бұны бұл меня не касается еще как касается әрине касается қайда жұмсадыңыз жұмсадыңыз ақшаны әрине бұлар қағаз жөнінде барлығын әдемілеп оформлять етіп қойған актарды жасаған мынаның барлығын жасапты мынаны жауыпты қолдары тұр қағаз жүзінде барлығы керемет 300 миллионнан астам ақша усиление дейді фасад дейді төбе дейді өзіңіз ойланып көріңізші қалай бұл бұл үш мысалы он мың квадраттық он мың квадраттық ә, мысалы қасбет фасад дейді қалай оның бағасы монтажы мен демонтажы 160 миллион теңге болуы мүмкін мүмкін емес мен де мысалы өзіміздің коллегаларымызбен басқа сотталып кеткен құрылысшылармен де сөйлес, сөйлесіп жатырмын көбісіне айтам, әй сен заңсыз сотталдың ғой объектіңді алып қойды объектіңе адамдар кіріп алып анау не дейді ана стервятниктер сияқты дейді ғой орысша стервятниктің қазақшасын білмеймін дүнияңды барлығын жұлқылап жеп бүгіндікке өмірің бұзылып отыр былай қарасаң қосылсай ә, шындықты айқындықты айтсай қосыл деп нетсек көбісі қорқам дейді қорқам бармаймын дейді қажет жоқ ә, сен қалай қорықпайсың дейді мен айтамын не үшін қорқамыз мен бұл үшін қорқатын ештеңем қалмады сенде не қалды сенде де ештеңе жоқ қорықпа ештеңеден деп бірақ көреміз енді не болатынын жайлап қасым енді кейбір құрылыс компанияларының ә, нелері бұрынғы осы сотталып кеткен құрылысшылар біреулері звондап жатыр ә, бұл біздің мысалы өзіміздің немізді мәселемізді көтерейік деп өздерінің объекттері бойынша көп қой ондай мысалы ассм деген құрылыс компаниясы Э, қаншама астанаға акиматқа проблема проблемалық объекттерді бітірем деп қаншама көмегі тиді мына қыпшақ жилой комплекс дейді мұнар қаншамасын бітірді түбінде не болды ақша ұрлады үйтті бүйтті двойной продаж жасады деді да алды да қамап э, мысалы түрмеде отырып жатыр адам компаниялары ә, соларға жала жабылады да олар жәбір көреді алаяқ деп танылады да сотталады дұрыс әділсіз сот үкім шығарады міндетті түрде бұл жерде тек құрылыс компаниясы ғана емес жәбірленуші қарапайым халық қаншама қаржысын салып үйлерін ала алмай қалады олар да жәбірленуші әрине мына жерде ең басты ең басты кукловод бұл ә, бұл акимат әкімшілік бұл әкімшілік сонда дольщиктер мен застройщиктерді бүйтіп бір біріне шағыстырып застройщик алаяқ сен былайсың үйттің былай болды осылай болды сенің ақшаң желінді деп келтіреді да кукловодтар екі қара халық бұлар массамен алады застройщик жалғыз сонымен застройщикті қамайды қара халыққа қолына э, не беріп қояды власть беріп қояды ә, жск құрыңдар правление құрыңдар деп сол правлениені қолдарына алып алады правлениемен бірге жұмыс істейді әрдайым әкімшілік сосын жайлап ойлағанына жете береді осылай біздің біздің системамыз біздің жүйеміз тек қана осылай жұмыс істейді а жаңа айтып отырсыз ғой мысалы халық жаңағы үй алатын үлескерлер егер қарсы шығатын болса оларға айтады екен егер сіз ә, жәбірленуші болып танылмайтын болсаңыз yeah. онда ештеңе ала алмайсыз әрине ештеңе ала алмайсыз алынбайды демек міндетті түрде е, қашан алынбайды тек қана жәбірленуші болып танылуың керек бірақ бұл адамның бұл өзінің конституциялық құқығы ғой ә, азаматтық ә, шешіммен өзінің ә, құқын қорғайды ма немесе қылмыстық тарапта өзінің құқықтарын қорғайды ма бұл азама, адамның конституциялық өзінің құқығы бірақ бізде қалай жасайды бізде болып табылмасаң алмайсың дейді а бұл адамда сосын не қалады өзі тіпті біліп тұрса да сені тіпті жақсы көріп тұрса да ренжімеші дейді ренжімеші дейді